На днях до подружки я в гості ходила. Тихенько сиділи, вона гомоніла. І тут я почула так тихо край вуха, я так не люблю оте слово, свекруха. Ну можна ж ім'ям якось ніжно назвати, або просто мама тихенько сказати. Прийшла я додому і думу гадаю. А справді, чому так негарно її називають? Довічна проблема, свекруха, невістка. Усі чомусь кажуть, чужа вона кістка, є різні невістки і всякі свекрухи, є добрі і ніжні, а є просто щуки. Багато є подруг у мене свекрух. Там слово свекруха летить, наче пух, бо там є надія, повага, тепло, і каже невістка, мені повезло. Вона ж народила синочка свого, моїм дітям батька і мужа мого. Не можу свекруха на неї сказати. Вона ж моє щастя, і друга я мати. Вона і порадить, вона і поможе. А треба і голову тихо приложе. Звертаюсь невістки до вас я з теплом. Цініть другу маму, віддячте добром, а ви, другі мами, теж дочок любіть, і буде нам легше у світі цим жить, щоб слово свекруха вже більш не було, а мама, матуся, щоб ніжно плило.